অফিচ Baseৰ স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো এই টিউটৰিয়েলত আমি এখন ফৰ্মত এটা পুশ বাটন যোগ কৰা শিকিম পূৰ্ব টিউটৰিয়েলত আমি এখন ফৰ্মত এটা লিষ্ট বক্স ফৰ্ম কন্ট্ৰল যোগ কৰা শিকিলো এতিয়া এই টিউটৰিয়েলত আমি এখন ফৰ্মত এটা পুশ বাটন যোগ কৰা শিকিম আহক আমি অফিচ Base প্ৰগ্ৰামটো খোলো যদি ই ইতিমধ্যে খোলা হৈ থকা নাই আৰু আমাৰ লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছ খোলক পূৰ্বৰে পৰা থকা ডাটাবেছ এটা খুলিবলৈ আপুনি এতিয়ালৈকে হয়তো জানে ফাইল মেনুত থকা অপেনত ক্লিক কৰক আৰু লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছ বাছনি কৰক এতিয়া আমি লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছত আছো আমি আগৰ টিউটৰিয়েলত কাম কৰা Books ইছ্যুড to Members ফৰ্মখন খোলো এইটো কৰিবলৈ আমি বাও পেনেলত থকা ফৰ্মছ আইকনত ক্লিক কৰো আৰু তাৰ পিছত সু পেনেলত থকা Books ইছ্যুড to Members ফৰ্মখনত সু ক্লিক কৰক। এতিয়া এডিটত ক্লিক কৰক। এতিয়া আমি ফৰ্ম ডিজাইন উইন্ডোখনত আছো। আমি আমাৰ ফৰ্মত পুশ বাটন যোগ কৰাৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগেয়ে মেম্বাৰ নেমছৰ বাবে দ্বিতীয় লিষ্ট বক্সৰ বাবে কিছু পদ্ধতি বনাও মনত ৰাখিব আমাক পূৰ্ব টিউটৰিয়েলত দ্বিতীয় লিষ্ট বক্স তৈয়াৰ কৰিবলৈ এটা কাম দিয়া হৈছিলে প্ৰথমে আমি মেম্বাৰ নেম লেবেলৰ সোঁফালে থকা টেক্সট বক্সটো অঁতৰুৱাওঁ সেইটো কৰিবলৈ টেক্সট বক্সটোত ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত কাটত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া টেক্সট বক্সটো ডিলিট হব ইয়াৰ পিছত আহক আমি ফৰ্ম এলিমেন্টবোৰক ব্যৱস্থা কৰোঁ যিহেতু টেক্সট বক্সতকৈ লিষ্ট বক্সক বেছি ঠাইৰ প্ৰয়োজন হয় আমি ফৰ্ম এলিমেন্টক ফৰ্মখনৰ আৰু তললৈ পুশ্ব কৰিম এয়া যি আমি কৰিম প্ৰথমে বুক টাইটেল লেবেলৰ তলত থকা ফৰ্ম এলিমেন্টবোৰক বাছনি কৰোঁ এইটো কৰিবলৈ আমি ক্লিক ড্ৰেগ আৰু ড্ৰপ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম পিছত বাছনি হৈ থকা জাগাখিনিত ক্লিক কৰক আৰু উলম্বিতভাৱে তললৈ এনেকৈ ড্ৰেগ কৰক যাতে বুক টাইটেল লেবেলৰ কাষৰ প্ৰথমটো লিষ্ট বক্সৰ কাৰণে যথেষ্ট ৰুম থাকে এতিয়া আমি মেম্বাৰ নেম লেবেলৰ বাবেও একেখিনি পদক্ষেপ পুনৰাই কৰিম এতিয়া আমি দ্বিতীয় লিষ্ট বক্সটোত মেম্বাৰ নেইম লেবেলৰ বাওঁফাললৈ ক্লিক ড্ৰেগ আৰু ড্ৰপ কৰো আৰু ইয়াৰ সোঁফাললৈ ইয়াক স্থানান্তৰ কৰিম যাতে ই বাকী ফৰ্ম কণ্ট্ৰলবোৰৰ সৈতে সুন্দৰভাৱে এলাইন হৈ থাকে ঠিক আছে এতিয়া আমি কীবৰ্ডৰ শ্বৰ্টকাট কণ্ট্ৰল এছ ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ ফৰ্মখন সংৰক্ষণ কৰো আহক এতিয়া আমি আমাৰ ফৰ্মখনত পুশ্ব বাটন যোগ কৰিবলৈ সাজু হয় পুশ্ব বাটন হৈছে ফৰ্ম কণ্ট্ৰলৰ অন্য এটা উদাহৰণ আমি অক কেনচেল নেক্সট আৰু ফিনিশ বাটনৰ সৈতে পৰিচিত হয় এইবিলাক হৈছে পুশ্ব বাটনৰ কিছুমান উদাহৰণ বেছৰ সহায়ত আমি এই পুশ্ব বাটনবিলাক ফৰ্মত যোগ কৰিব পাৰোঁ আৰু সিহঁতক ক্লিক কৰাত নিৰ্দিষ্ট কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ বেছক আমি নিৰ্দেশনা দিব পাৰো আকৌ সেভ বা আনডু বা ডিলিট হৈছে কিছুমান উদাহৰণ দেখা যাওক কেনেকৈ হয় আহক আমি আমাৰ ফৰ্মত ঠিক তলৰ চিত্ৰত দেখুৱাৰ দৰে অন্য ফৰ্ম এলিমেন্ট তলত চাৰিটা পুশ বাটন যোগ কৰো এইটো কৰিবলৈ আমি আমাৰ ফৰ্ম ডিজাইন উইণ্ডখনলৈ উভতি যাব লাগিব আৰু ফৰ্ম কণ্ট্ৰলছ টুলবাৰত পুশ্ব বাটন আইকনত এবাৰ ক্লিক কৰক এই আইকনটো এটা বাটনৰ নিচিনা দেখা যায় য'ত অ'ক শব্দটো লিখা থাকে মন কৰক যে মাউছ পইণ্টাৰটো প্লাছ চিম্বল যেন দেখা যায় এতিয়া আমি ক্লিক, ড্ৰেগ আৰু ড্ৰপ কৰি অইন এলিমেন্টবিলাকৰ তলত বাওঁফালে আমাৰ প্ৰথম বাটনটো ড্ৰ কৰোঁ আৰু ইয়াক আমি প্ৰয়োজন অনুসাৰে আকাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিম এতিয়া আমি ওপৰৰ পদক্ষেপসমূহ পুনৰাই তিনিবাৰ কৰিম আৰু এতিয়া আমাৰ ওচৰত আৰু তিনিটা বাটন আছে যি এডাল হৰাইজেণ্টেল লাইনত এলাইনড হৈ আছে আমি ফৰ্মখনত পুশ বাটনবোৰ ড্ৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি সিহঁতৰ লেবেলবোৰ সলনি কৰোঁ এইটো কৰিবলৈ প্ৰথম বাটনটোত ডাবল ক্লিক কৰক এতিয়া আমি প্ৰপাৰ্টিজ উইণ্ডখন দেখা পাম ইয়াত লেবেলৰ বিপৰীতে ছেভ ৰেকৰ্ড টাইপ কৰোঁ আহক এতিয়া ফৰ্মখনৰ দ্বিতীয় বাটনত ক্লিক কৰো আৰু প্ৰোপাৰ্টিজ উইন্ডোখনত আমি লেবেলৰ বিপৰীতে আনডু চেঞ্জেস টাইপ কৰিম তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বাটনৰ বাবে আমি ডিলিট ৰেকৰ্ড টাইপ কৰিম আৰু নিউ ৰেকৰ্ড টাইপ কৰিম এতিয়া আমি হিহতৰ কামবিলাক সংজ্ঞাবদ্ধ কৰো এইটো কৰিবলৈ আমি সেভ ৰেকৰ্ড বাটনত ক্লিক কৰো আহক আৰু প্ৰপাৰ্টিজ উইণ্ডখনত আমি তললৈ স্ক্ৰল কৰিম যেতিয়ালৈকে আমি একচন লেভেলখন দেখা নাপাওঁ ইয়াত আমি ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট বক্সত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰপিছত সেভ ৰেকৰ্ডত ক্লিক কৰিম অইন তিনিটা বাটনৰ বাবে আমি সেই একেই পদক্ষেপ কেইটা অনুসৰণ কৰো আনডু চেঞ্জছ বাটনৰ বাবে আমি আনডু চেঞ্জছ বাছনি কৰিম ডিলিট ৰেকৰ্ড বাটনৰ বাবে আমি ডিলিট ৰেকৰ্ড বাছনি কৰিম আৰু নিউ ৰেকৰ্ড বাটনৰ বাবে আমি নিউ ৰেকৰ্ড বাছনি কৰিম গতিকে আমি পুশ্ব বাটনবোৰ যোগ কৰিলো ঠিক আছে এতিয়া আমি কিবোৰ্ডৰ শৰ্টকাট কন্ট্ৰোল এস ব্যবহাৰ কৰি আমাৰ ফৰ্মখন সংৰক্ষণ কৰো আৰু এই উইন্ডোখন বন্ধ কৰো পৰৱৰ্তী টিউটৰিয়েলত আমি আমাৰ ফৰ্মত কৰিব পৰা তিনিটা সাধাৰণ মডিফিকেশনৰ বিষয়ে চাওঁ আৰু তাৰ পিছত আমি ফৰ্মখন ডেটা এন্ট্ৰি আৰু ডেটা আপডেট কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম উদাহৰণ যেতিয়া লাইব্ৰেৰী মেম্বাৰ এজনে কিতাপ এখন ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়া আমি এই ফৰ্মখন ব্যৱহাৰ কৰি এই ইনফৰমেচনটো ডাটাবেছত আপডেট কৰিব পাৰিম ইয়াতে এটা কাৰ্য আছে ফৰ্মখনৰ চতুৰ্থ বাটনৰ কাষত পঞ্চম পুশ বাটনটো যোগ কৰক আৰু যেতিয়া ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে ই ফৰ্মখনক ৰিফ্ৰেছ কৰিব লাগে আৰু তলত থকা পিছৰ লাইনটোত চাৰিটা নেৰো পুশ বাটন যোগ কৰক এই বাটনবোৰ আমাক ৰেকৰ্ডবোৰৰ মাজেৰে নেভিগেট কৰিবলৈ সহায় কৰিব লাগে এইখিনিতেই লিবাৰ অফিচ বেছৰ টিউটৰিয়েলৰ অন্ত পৰিছে চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে আমি শিকিলো এখন ফৰ্মত পুশ্ব বাটন যোগ কৰা spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই আইচিটি এমএচআৰডি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যোগেৰে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত নেশ্যনেল মিছন দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই প্ৰজেক্টটো spoken hyphen tutorial dot org এ সঞ্চালনা কৰিছে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ spoken hyphen tutorial dot org slash animacity hyphen intro IIT Bombay para moi mosumi medhi etia apunar para bidai loisu chukdanar babe dhanyabad